سلام و خسته نباشید بنفشه بهار هستم و شما را به اولین ویدیوی تربیتی دعوت می نمایم امیدوارم تا پایان با من باشید عزیزان در این برنامه روی مسئله مهمه که نامش پیری است و این روزها بیشتر دامنگیر افراد خصوص جوانان شده است میپردازیم طوری که دانیم پیری مرض نیست دوستان بل یک دوره است که نظر به سن معین بالای از شخص تعمیل می شود و یا به سراغ هر انسان آمدنی است ولی پیری نباید تو هم با مرض باشد پیری نباید دیوقت وقت به سراغ مناید انجام گرفته بر روی مرگ های ناشی از کاهش تحرک یا زندگی یک نواخت نشان داده که از 5.3 میلیون مرگ در سال در اثر این سبک زندگی بیش از 5 میلیون مورد در اثر مشکلات مربوط به سیگار کشیدن ایجاد می شوند. تلومرها که در انتهای کروموزوم ها قرار دارند از این کروموزوم ها در برابر انواع یاسیب ها مراقبت می کنند. این اجزا در طی عمر رفته رفته کوتاهتر می شوند. مطالعات نشان داده که نشستن های طولانی مدت و که زندگی بی تحرک سرعت کوتاه شدن کلومرها را افزایش دهد که فرایند پیری را در ادامه می بخشد. اگرچه نشستن احساس راحتی بیشتری به انسان دهد اما باید داشته باشید که هر ساعت نشستن بیشتر به منزله کوتاه شدن عمر شما دو ساعت است به مدت دو ساعت است پس عزیزان برای جلوگیری از پیری زودرس از دو کار بیشتر اجتناب نمایید یکی سگرت و دومی نشستن نشستن زیاد با وجود که اس راحتی می دهد عواقب خطرناک را به همراه داشته باشد که از آن جمله یکی پیری زودرس می باشد در بالا ذکر نمودم که برای جلوگیری از پیری زودرس از دو کار بیشتر اجتناب نمایید یکی سگرت و دومی نشستن البته در مورد نشستن یاد شد که نشستن به انسان اثر راحتی می دهد همچنان سگرت آرامش موقتی به انسان می دهد حتی گفته شده است که سگرت برای مدت میتواند یا دفتا میتواند اکثریت غم ها یا تمامی غم ها را که یک انسان اسم میکنه از بین برود یعنی از بین ببرد سگرت ولی عواقب بعدیش حتی به مرگ می انجامد از توجه شما عزیزان جهان سپاس لایک و شیر را فراموش نکنید اله ایچگاه دلهایتان پیر نگردد تا ویدیوی بدی ایام بکنم